Hallo allemaal, ik ben Natasha. En eh, ik heb in een volgende video al naar het land Schotland Ik ben daar al eens op vakantie geweest en dat is echt zo'n prachtige energie daar. Eh, prachtige natuurlandschappen en zo. Dus ja, <laughs> ik voel een heel sterke connectie met het land Schotland. Ehm, een serie dat ik heel graag volg, waar ook heel veel het landschap van Schotland in voorkomt. Dat is uh, Outlander. Eh, deze serie wordt ook echt in Schotland voor een heel groot deel gefilmd. Echt eh, ja, <laughs> een prachtige serie, een van mijn favoriete series ook. Het onderwerp tijdreizen komt er ook in voor. Echte liefde komt erin voor. <laughs> daar komen heel veel seksscènes aan voor. Ehm, heel veel actie. Heel veel over de eh, geschiedenis van Schotland komt ook heel erg naar voren. Eh, het springt eigenlijk heel veel samen in één serie. Maar het gaat dus eigenlijk een, voor een groot deel over Schotland, maar ook sommige andere landen zoals Amerika. En zo komen er ook wel in voor, maar vooral eh, voor een groot deel Schotland wel. En je ziet ook dan die prachtige uitzichten van het de prachtige natuur in Schotland zie je ook in deze serie. Dus ja, ik ben een hele grote fan. <laughs> en eh, ik zou ook echt iedereen kunnen aanraden van ja, ga deze serie kijken. Als je houdt van, de, van Schotland en alles waar Schotland voor staat, dan is dit echt wel een serie voor jou. <laughs> je wordt er gewoon, ik heb het toch, ik word er heel vrolijk van als ik er naar kijk. Het is voor mij puur een ontspanning. Dus ja, ga <laughs> zeker een, eh, geef het zeker een kans zou ik zeggen. En eh, als het echt niets voor jou is, dan eh, <laughs> moet je dat natuurlijk niet volgen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je ook van, net zoals mij, meteen al een echte klik voelt met deze serie. En deze serie gewoon blijft volgen. Dus dat wou ik graag nog even delen met jullie vandaag. <laughs> ik wens jullie allemaal nog heel heel veel liefs. En tot de volgende keer.